ਕਿ ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦ ਮੋਰ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦ ਮੋਰ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ